在这次更新当中，我要跟大家聊一下 X 行星，因为新闻当中呢，已经开始有很多报道说科学家可能发现了 X 行星，科学家也把 X 行星称之为太阳系的第九颗行星。虽然这次的新闻还不算是正式公开 X 行星的存在，它也往正确的方向迈进了一小步。 这则新闻，同时也属于目前正在进行的委婉揭露。X 行星的存在，已经被阴谋集团打压了好几十年。大家可能会想知道这样一则内幕：奇美拉控制的贸易高效电算中心，会拦截全世界所有重要的天文台收集到的数据，然后删除所有可能让科学家。 直接发现 X 行星的观测数据。十几年前，日籍科学家发表了一篇预测一个假想行星存在的科学论文。这颗假想行星的轨道参数非常接近 X 行星的真实数据。由于这位日籍科学家发表了论文实在太接近真相，所以他的论文并没有像麦克布朗所发表的文章一样。 获得国际媒体的关注。为了帮助大家温习记忆，以下是卯宿星人提供的 X 行星的真实物理数据：它的平均半径为七千五百千米，它的质量为零点七六个地球的质量，半长轴为七十个 AU，倾角为四十度，轨道离心率是零点二五。 X 行星的地核是由岩石组成的，地幔则是由结冰的水所构成。星球表面覆盖着一层薄薄的甲烷冰层。如果我们用太空探测器从远距离观测 X 行星的话，我们会看到银蓝色的星球表面，大面积的平坦地形，以及好几处地质活动频繁的。 冰火山群落。如果太空探测器的相机近距离用每像素超过十公尺的画质拍摄，它会发现 X 行星的地表某些地方有奇特的高反光矩形。这些矩形是抵抗运动和银河联盟在 X 行星地下基地的玻璃天花板。最后，如果大家还没有联想到的话。 X 行星也不是尼比鲁。